һәм дә кеше нәселе дәвам итсен өчен аңа да өйләнергә әмер боерды. Һәм дә бу Аллаһның әмере мал һәм дә башка мәсьәләләр буенча кемгәдер фарыз, кемгәдер ваҗиб, кемгәдер сөннәт хөкемендә торадыр. Укыган аяте кәриме Нур сүрәсендә 32 нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: Эчегездән, арагыздан, сезнең арагыздан Закир өйләнмәгән егетләр һәм дә олылар һәм дә шулай ук Ул егет яки ул хатыннар, аларны салих мөселманнар, мөэминнәр белән өйләндерегез, дип әмер бирә шушы Нур сүрәсендә. Өйләндерегез, дип әмер бирә. Бу элеккеге дәвердә, уллар булган дәвердә, ягъни улның хуҗасына булган әмер. Әлеге секундда исә, кул булмаса да, һәрбер кеше азат булган өчен барыбер аңа да каргышлы аять бар икәнлегез хакында аны да алда әйтеп үтәчәк. Ләкин бу Нур сүрәсендә 32 нче аятта кызык нәрсә Аллаһ Тәгалә әйтә. Якуну фукара, әгәр сез Әгәр алар, үзенең кул астында булган кешеләр, шагыйрь булсалар, акчалыйлар икән, хәерчеләр икән, ул вакытта өйләнү сәбәпле, алар берәүләргә фәез бирер, бәрәкәт һәм дә бай кылыр, дип әйтә алар. Өйләнү сәбәпле бай кылыр. Бу аятьне үтәгәч, инде ничек Алла теләбай кыла, юллары төрлечә, Аллаһ Тәгалә һәр кешегә төрле юлны насыйп итә, ләкин бу аять хак дингә чынлап та кешенең хәле һәм дә малы һәм дә кесәсе киңәя. Өйләнгән кеше өйләнмәгән кеше белән чагыштырганда нинди аермалары бар? Ни өчен безнең ислам динендә өйләнү шулкадәр бик мөһим? Ни өчен никах укып, бергә яшәп, өйләнү? Әүвәл өйләнгән кеше ул храмнан сак кына иң әүвәл күзләрен, бигрәк тә җәй көне эссе вакытларда, кояш кыздырганда, егетләрнең күзләре храмнан сак кына өйләнгән кешенеке күзрәк. Өйләнгән кеше үзләрен күбрәк саклый ала һәм дә шәһвәтне дә һәм дә башка нәфес, җан тәргән әйберләрен дә ул саклый ала. Пәйгамбәрнең хәдисендә әйтелә, Эй, яшьләр! Пәйгамбәрбез мөрәҗәгать итә яшьләргә. Яшь егет ләргә. Арабызда кемнең өйләнергә көче җитсә, ул вакыт ул өйләнсен. Көче җитсә. Ягъни малы бар, акчасы бар, мөмкинчелеге бар, өйләнергә ул вакыт өйләнсен дип әйтә. Чөнки шушы өйләнү безне хәрамнан тагын да ныграк саклар, өйләнү, тик өйләнү генә саклар, дип әйтә. Өйләнмәгән, әлбәттә, ничек саклый күзен? Чөнки ул өйләнмәгән. Һәм дә шулай пәйгамбәребез әйтә, ул калкан бул, дип әйтә. Калкан. Понятно. Кем исә өйләнергә көче җитмәсә, Булмаган ураза тотсын. Чөнки ураза шәһвәтне кискән бер чарадыр. Ни өчен пәйгамбәр шулай әйтә? Чөнки шәһвәт әгәр дә көчле булса, кешене саклый кем генә зинадан һәм башка бәладан. Өйләнү ул Аллаһның әмере, Аллаһның боерыгы, һәм дә аның илчесе булган пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең киңәше һәм дә башка пәйгамбәрләрнең сөннәтедер. Динебезнең һәм дә иманыбызның алга алып барып безне өйрәтүче укытучы Шуннан иң соңгы пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа алейһиссәлам Аллаһның әмере булганы өчен өйләнде. Ягъни шушы Аллаһның боерыгын үтәде. Һәм дә Рад сүрәсендә 38 аят кәримәдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Ант булсын Миннән алда булган пәйгамбәрләр, Без җибәргән пәйгамбәрләр, Без аларга хатыннар да, балалар да бирдек, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, пәйгамбәргә кадәр өйләнү булган дип әйтә. Шуның өчен бу пәйгамбәр Мөхәммәд Мостафадан гына килмәде, ә аңа кадәр булды. Билгеле булуынча, Адам алейһиссәлам да өйләнгән иде, өйләнмичә, никахсыз яшәмәде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә пәйгамбәребезгә, Миңа кадәр дә без пәйгамбәрләр җибәрдек, һәм дә хатыннар да бирдек. Хатыннар дигәне хәләл, әлбәттә, ягъни үз хатыны, никах белән, һәм дә балалар да бирдек, дип әйтә, 38 нче аят кәримәдә. Шулай ук шул аяте кәримәләр булгач өйләнү хакында, димәк, кем өйләнә, ул Аллаһның әмерен, әмерен Йөрнә җиткергәне өчен, димәк, ул гыйбадәт кылган санала. Гыйбадәт. Өйрәнү ул да гыйбадәттер. Ягъни безнең гамәл дәфтәрендә ул да савап булып язылып тора, ул да изге эш. Һәм дә Нәрсәсе кызык, өйләнгән кеше белән өйләнмәгән кешенең арасында зур дәрәҗәләр бар. Мисал, өйләнгән кешенең намазын чагыштырсак, аның намазының савабы күпкә күбрәк. Фазыйләтлеген чагыштырсак, өйләнгән кешенең фазыйләтлеге тагын да күбрәк. Тагын да югары һәм бөек өйләнгән кешенеке. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребез шулай әйтә. Расулуллах аларның икесе әйтә. Өйләнгән кешенең ике рәкәгать намазы, ике генә намаз, ике рәкәгать укый. Өйләнмәгәннең 82 рәкәгать намазыннан хәерлерәктер. Өйләнгән кеше ике рәкәгать кенә укыса, ике. Өйләнмәгән кеше 82-не укыса, Нинди аерма? Һәм икедән дә өйләнгән кешенеке хәерлерәк. Ике рәкәгать кенә укыса, нинди зур савап дәрәҗә ала. Өйләнмәгән кеше 82 не укыса, бәлки ирешә. 82 рәкәгать тик аермасы дип әйтә. Ул сөйләгән кешенең намазында шундый хәдисне күрәбез. Хәбәрәнең сүзенә карасак, Ибн Аббас, Аллаһ анардан риза булсын, ул әйтә, кешенең гыйбадәте тик өйләнү белән генә тулы була. Димәк, шушы сахабәнең сүзенә карасак, өйләнмәгән кешенең гыйбадәте дә тулы түгел. Сахабә шулай әйтә, тулы була тик кайчан өйләнә дип әйтә. Һәм дә икенче сахабә Ибн Мәсгуд Аллаһыдан риза булсын ул әйтә. Әгәр мин белсә идем, бер хәбәр килсә мисал, яки бер шундый төшенчә. Миңа калган 10 көн яшәргә. Шундый берне белсәм, ишетсәм дә шундый бер хәбәрне ди. 10 көн яшим, аны да вафат итәм. Аллаһ каршына барам. Мин берне белсәм дә, ишетсәм дә, ул вакытта мин шул ук мизгелдә өйләнү хакында уйлар идем дип әйтә. Өйләнүне сайлар идем. Өйләнмәгән хәлемдә Аллаһка барыр юлны түгел дә, ә өйләнү юлын сайлар идем дип әйтә. Өйләнү. Әгәр шулай булса, ягъни ашыгып-ашыгып Бүгенге көндә, бүгенге көндә кешедән сорасаң, синең яшәргә ун көн калса нәрсә эшләрең дип әйтсәң, бигрәк куркыныч җаваплар ишетелә. Инде хәзер менә әйтеп тә тормыйм. Ишетмәсәгез, белмәсәгез, бергә хәерлерәк. Чөнки бигрәк куркыныч, шундый акылсыз, һәр очракта көлкеле җавап бирәләр. Әгәр әйтсә, ун көн калды яшәргә нәрсә эшләр идең дип. Ә менә Ибн Мәсгуд нәрсә әйтә? Өйләнүне карар идем, ди. Әгәр өйләнмәгән булсам, миңа әйтсәләр, ун көн яшәсең, аннары кул да үләсең. Беренче чиратта үләрдем өйләнүен, ди. Әйтми анда башка эшләрне эшләргә, яки берәр илне барып карарга исән вакытта, яки берәр дусны барып күрергә түгел, ә өйләнү дип әйтә. Он не может гарантировать, что будет сдержан Райан Фарс. Вай, нәрсә әйттек? Әгәр үлем хәбәре булса, ун көн яшәргә өйләнү юлын сайлар идем димәк. Өйләнүне шул кадәр югары дәрәҗәгә куя Ибн Мәсгуд дигән сахаба. Менә тагын бер хәдис пәйгамбәребезнеке, анда әйтә, өйләнегез, күбәегез. Башка өммәтләр алдында кыямәт көнендә мин сезнең белән горурланырмын дип әйтә. Шуның өчен өйләнү һәм дә балалар табу бу динебезнең мәсьәләсе. Моны үтәргә тырышырга кирәк. Һәм дә, әлхәмдулиллаһ, үтибез. Мөселманнар күбәя көн дә көн дә. Әлхәмдулиллаһ. Ул исламның шарты булган иманнан соң намаз, ураза, хаҗ, зәкят. Бу исламның шартлары, иң мөһим шартлары. Бу шартлардан соң югары дәрәҗәдә торган тагын да өйләнү. Хәтта әйтәләр, Өйләнү нәфел гыйбадәттән тагын да югарырак, тагын да өстенрәк дип әйтелә. Мәсәлән, бер кеше өйләнмәгән булса, ә духа намазы укый, ишрак намазы укый, көндез нәфел намазлар укый, әвәбин намазлар укый, кичкене төнне укый, тахаҗут намазлары, нәфел. Бар, барысы да барбасы нәфел. Тап, бөткә зур, кич, бөткә торуына нинди мәсьәлә, яки көндез, эш арасында Аллаһны төшенеп намаз уку, бу бик бер ибәдәт. Ләкин аның өстеннән дә югарырак тагын да өйләнү. Өйләнү тагын да югарырак. Бу нәфил ибәдәттән чыгартылган. Пәйгамбәребез әйтә, хәдис, пәйгамбәрнең хәдисе, кем гөнаһ очракларыннан чиста буларак Аллаһ Тәгаләгә кавышырга барырга теләсә, өйләнсен дип әйтә. Хәтта әйтелә кебек хәдисләрдә, ир хатынын кулыннан алганда, бармаклар арасыннан гөнаһ коела дип әйтелә. Өйләнү мәсьәләсе шулай. Гөнаһ коела дип әйтелә, хистара кеше. Ничек икәнне физик яктан яки химик яктан бәлки күрмибездер. Ләкин пәйгамбәр әйтә бу хакка. Һәм дә монда мөһим мәсьәлә нәрсә? Гөнаһ кыйлгач, яза да булмый. Чөнки җәза килә, гадәттә, гомуми рәвештә әйткәндә, гөнаһ эшләде кеше, җәза килә. Ә гөнаһ эшләде, гөнаһысы кыйлды, төрле гөнаһлар була бит. Күләмдә мин таралган бар тел гөнаһы да, күз гөнаһы да, фикер, бар да бит гөнаһ. урлаталар гына түгел. Фикер дә. Алардан кеше бик җиңел рәвештә чистарына ала, әгәр дә хатының кулынан тотса, улар да бөтен генә кыйлып төшә. Чиста була, чиста кешене алар теләй җәза бирәме? Димәк, аның бәхете дә күбәя, җәзасы да булмый, имтиханы да булмый. Ягъни, юл күркәм тормыш кичерә. Менә каршысы Гайсалым әтәсе. Гайсалар хакында тагын да әле алда әйтеп үтәбез. Бу бер, беренчесе генә әйттек, кулыннан тотарга һәм дә нәрсә гөнаһлар кылган. Һәм дә инде ничек ялда әйтеп үттек, өйләнү бу үзен саклый гөнаһтан, харамнан һәм дә зинадан да саклый. Һәм дә әйтеп нәрсә бу зур бер гыйбадәт. Гамәл гыйбадәт хакында. Ә менә бу хосуста күрәбез ки, иң начар кеше ул өйләнмәгән кеше. Өйләнмәгән иң начар кеше дип әйтә пәйгамбәребез. Ничек әйтек, Аллаһның әмере өйләнү, пәйгамбәрнең сөннәте, аларның гамәлләрен үтәү, Аермасы өйләнгәннең, өйләнмәгәннең намазда күрдек. Ә инде гомердә әйтсәк, чөнки намаз бит көн буе укылмый. Безнең гомумән намазга 10-15 минут. Гомумән без гел намазда яшәмибез. Кайбер кешеләр шулай уйласа да, мөселман кеше күп эш эшли. Һәм дә иң мөһиме ул өйләнгән мөселман, өйләнмәгәнгә чагыштырганда, өйләнмәгән белән. Өйләнгән мөселман кеше уйлый үзенең гаиләсе хакында. Ничек аны киендерергә, ничек аны ашатырга, балаларны ничек ашатырга, ничек эчерергә, ничек дөрес үстерергә, аркы көнендә ничек мине тәрбияләячәкләр дип аны уйлый. Шуның өчен шул ук дәрәҗәдә аларга йомшак мөгамәлә кыла. Чөнки кар төкерендә ул аларны ничек ди, бумеранг кебек төшереп җибәрде, ул кире кайта. Бала да шулай. Мөселман өйләнгән, аны белә. Өйләнмәгән аны белми. Ничек мөселман кеше кайгыра үзенең хатыны хакында, өйдә утырашырга кеше аны урамга алып чыгарга кирәк, табигатькә пикник дип уйлый. Балалары хакында уйлый, уйнарга, Хәер, менә бу фондта йөртергә дип уйлый. Ихтыяҗлары булса аларны үтәргә дип, ә өйләнмәгән кеше аны уйлый аламы? Юк, чөнки бит ул аны белми. Чөнки ул ялгыз яши. Хәтта әйтә, нәрсә, миңа бу яхшырак, беркемдә баш мием, баш миенә тими, ди. Минем башымда бәла дә юк, ди. Ләкин бу бәла түгел, бу, вазифа. Бүгенге көндә дә бу вазифаны күп кеше өстенә алырга теләми, чөнки. Вазифа өстен ала тик көчле кеше. Көчле генә кеше вазифаны өстенә ала һәм аны үти һәм дә белә, бу Аллаһның әмере. Әти-әнинең калдырган мирасы түгел, ә әмер. Шуңа ул аны үти. Шуның өчен мәһәр бирергә көче җитсә, ашатырга, эчерергә, кием алырга көче җитсә, йорт алырга, ул вакытта ул өйләнергә тиеш. Динадан тотыла алмыйм дип уйласаң, шул вакытта акчасы да булса, ул вакытта өйләнергә аңа фарыз, ул кеше өйләнергә тиеш, мәйгүри. Кемнең акчасы бар, тик әйтә, мин Зур яшьтә булсам да, балигъ булсам да, хатын турында уйламыйм, зина минем андый мәсьәлә юк, мин үземне тота алам, минем монда тыныч, тыныч хатын-кызга исем китми дисә, бу кешегә өйләнү ваҗиб. Ә инде кемнең бөтенләй акчасы юк та, зина кылырга да бер мәсьәләсе юк, Һәм дә яше дә зур, картая. Бу кеше әйләнергә сөннәт. Чөнки яше дә зур, зина кылырга да мәсьәлә юк. Әйтә, мин андый теләк-теләк юк, куркмыйм, ди. Ул вакытта бу кеше әйләнергә сөннәт. Ә кем курка зина кылуга, чөнки хатын-кыз тирә-якта күп, ул вакытта ул өйләнергә тиеш. Ул вакытта зинаны саклана ала. Алда вәгазебез дә әйткән шушы кем өйләнсә баю дигән хакта әйткән идек бу сүрә Нур сүрәсендә әйткән идек 32 аятта кем өйләнсә байый бу хакта хәдистә бар пәйгамбәребез әйтә өч кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәм итәчәк Аллаһ Тәгалә үзенә хак иттереп алды. Хак. Хак бит күрше хакы, ул хакы. Ул исә Аллаһ хакы. Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ үзенә хак итеп алды. Хак. Ин хакны үтәмәсә нәрсә була? Ягъни мәҗбүр кыяфәтенә тик мәҗбүр дип әйтмибез, чөнки Аллаһ Тәгалә мәҗбүр итүче беркем дә юк. Шуңа үз-үзенә, үз-үзенә нәрсә әйтә? Хак. Өч кешегә ярдәм итәргә. Беренчесе кем? Аллаһ юлында тырыша, гомерен багышлый Аллаһ юлында, иртә кич уйлый ничек динне таратырга, исламны өйрәтергә дип. Бу кешегә Аллаһ Тәгалә һичшиксез ярдәм итәчәк. Һичшиксез. Икенчесе бер кол Бу да үткән заманада булган вакыйга. Ләкин хәдистә әйтелгәч әйтәм. Бер кол азат булырга тели, тик хуҗасы куйган акча. Әнә фәлән акчаны үтәсәң, азат буласың. Һәм дә бу кеше бу сүзне үтәргә тели. Шушы сүз биргәннәр, хуҗасы белән кол Алайда түлим, үзе дә шушы хак. Менә бу колга шушы акчаны түләр өчен һәм дә азат булыр өчен кол булмаска Алла Тәгалә әлбәттә ярдәм итәчәк. Ничек? Һәм дә өченчесе кем харамнан сакланыр өчен, зинадан тыелыр өчен, зинадан качыр өчен, харамнан качыр өчен Мондый теләк белән өйләнсә, өйләнергә теләсә, теләк кенә, иң әүвәл теләк. Кайбер кеше әйтә бит, мин өйләнергә телим, кызлар юк. Өйләнәсе килә, өйләнеп булмый. Димәк, нәрсәдән тора икән шарт? Харамнан саклану нияте белән Бинадан качыр га дип ниятләнеп йөргән кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәм итәчәк, өйләнергә дә һәм дә гомер бөтен гомер тормышында ярдәм итәчәк дип әйтә Пәйгамбәребез. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәгалә кемгә яхшы бер гаилә насыйп итсә, Ваня дигән рус хатын, ләкин бәямез алай итми, бу да бер хикмәт, ни өчен алай итә? Хатын дими, карагыз, гаилә ди. Төшенә ул аңлый, ни өчен хатын дип әйтми дә, гаилә дип әйтә. Кемгә Аллаһ Тәгалә бер яхшы гаилә насыйп итсә, аңа Аллаһ Тәгалә диннең яртысын төзергә ярдәм итте. Яртысы уже инде төзелгән дигән сүз. Диннең яртысы. Калган яртысын үзең төзи аласың, әгәр дә Аллаһтан курыксаң дип әйтә. Шуның өчен безнең төп максат динебезне тулы кылырга. Дин ул камилдер, ләкин без динне яшибез камил дәрәҗәдә. Бөтенесен җиренә җиткерә алабызмы? Бүтән мәсьәләләрне үти алабызмы? Үти алачакбыз, кайчан? Өйрәнгән кеше булса. Әлбә, әлбәттә, нәрсә дип әйтә? Кемгә алар тирә яхшы бер гаилә насыйп итсә, инде яртысы булды, камил дип әйтә. Пәйгамбәребезгә сорау бирәләр. Хатыннарның хәерлесе, яхшысы кем? дип сорау бирәләр пәйгамбәребезгә. Пәйгамбер бераз җавап бирә. Кайчан ире хатының битенә караса, битенә карый һәм дә күңеле тыныч шат. Йөзе көләч. Тик карады гына хатынына. Хатына, хатынына карады, битен күрде, шатланды. Бу беренче шат. Икенче шат. Ире хатынына бер эш Кушып та, хатыны буйсынса, итагатьле булса, буйсынса иренә. Бу да икенче шарт. Һәм өченчесе дә, кайчан иренең малына да, җанына да, башка эшләренә дә каршы килмәсә, менә бу хатын иң яхшы хатын дип әйтә Пәйгамбәребез. Иң яхшы хатын шушы дип әйтә. Һәм дә шушы өйләнү мәсьәләсенә килгәндә, пәйгамбәрнең хәдисләре бар, әлбәттә, пәйгамбәрбез әйтә, никахланалар дүрт мәсьәлә буенча, дүрт сыйфат. Беренчесе малы өчен кеше ала бер кызын үзенә хәләл җефетлеккә әйтәбез бит, тормышка ала. Әлегесе инде барасы бөтен кеше сөйләшә, кияүгә чыктым. Исерек иштәбез, тормышка чыктым. Аермасы зур. Кияүгә чыкты, ә тормыш көтә белми. Менә элеккеләрне карасак, бик яхшы иде. Әйтәләр иде, кызым, тормышка чыгасың, Ә хәзер кияүгә барасың, кияүгә барасың, бер эш эшләмисең дигән сүз бит ул. Ә монда кияүгә бар, монда тормышка ачылу, тормыш сине көтә, эшләргә, тормышны көтәргә, син бит кияүгә барасың түгел, тормышка барасың. Шулай үстерделәр элек егетләрне, кызларны. Шуның өчен өйләнгән мәсьәләдә нәрсә әйтә пәйгамбәребез? Беренчесе мал өчен алалар кызны. Адымлап тора. Һәлак җирдә килергә. Икенчесе, аның нәселе өчен, нәселе яхшы. Хәзерге көндә Ходай инде онытылып бара. Ләкин элек караганда нәселгә. Нинди нәселдән килә? Нинди гаиләдән килә? Өченчесе матурлыгына һәм дүртенчесе диненә. Ләкин пәйгамбәр син ди, сайла ахыргысын. Ягъни байлыгы түгел, нәселе түгел, матурлыгы түгел, ә нәрсә? Динле булган ал дип әйтә. Динле. Ни өчен? Чөнки бай хатын алсаң, ул сине менә шулай йөртәчәк кулыңда. Матур хатынны алсаң, ул матурлыгын кулланачак. Теге иргә күз кыса, бу иргә күз кыса. Нәселенә карасаң, үзен син алдында күтәрер. Мин кем нәселенә киләм, беләсеңме? Ә дүртенчесе генә иң яхшы дүртенчесе динле. Динле булса ул үзен йөретәчәк дин кагыйдәләре буенча. Инде вазифалар хакында әйтсәк, кыска гына. Ирнең дә бар вазифасы, хатынның да бар вазифасы. Ирнеке исә ире үзе нәрсә ашый, Шунда ошатырга тиеш хатынны һәм гаиләсенә. Гаиләсенә ошатырга тиеш үзенә сәваш. Үзе кафеда ресторанында ашый икән тәм-том, димәк, гаиләдә шуны ашарга тиеш. Һәм дә нәрсә кия, гаиләсе шуны кияргә тиеш. Әгәр ул карый икән үзенең фирмасына, аның сыйфатына, вакытта хатынына шундый алырга тиеш. Үзенә алса, тынып утырган киемне хатыны синтетика ала алмый. Нигә туры тиеш? Һәм дә, әлбәттә, туры килгән бик. Ә инде хатын үзе бай булса, бу вакытта ашату эшерү кемнең өстендә? Әлбәттә, ир өстендә. Барыбер ир өстендә кала, ашату эшерү ир өстендә кала. Ир бай булмаса да, хатын бай булса да. Хатынның байлыгы үзенә. Ир ала икән хатынлыкка, ир аны карарга тиеш. Алай булса ни аңлады? Һәм дә шулай ук бу булсын тагын тарак Яки башка мәсьәләләр ир, өйдәге порошок, бар барса ирнең вазифасы, ир алырга тиеш. Һәм дә хатынны көтмәскә тиеш. Кайсын әйтәчәк. Порошок бетте, ал дип, аны көтмәскә тиеш, карарга тиеш. Ничек яңа эшенә йөргәндә кеше карый, спидометр, үзе карап кына йөри, ун мең километр үттемме, юкмы? Май алмаштыра кирәк. Ә өйне карарга кирәкмиме? Сабын беткәнме? Һәм төн беткәнме, юкмы кара, тоз бармы, юкмы, сөт бармы, чәй бармы, икмәк бармы, кара, не карамыйсың. Мөселман булсаң, син карага тиешсең, бу синең мәҗбүр бурычың. Хатынның вазифаларын карасак, хатынныкы иренә буйсынырга, итагать кылырга. һәм дә малны, җирнең байлыгын сакларга, онга суга таратырга ярамый. Һәм дә буйсынырга дигәндә дә, әлбәттә, бу гомуми рәвештә түгел, әгәр дә ирнең әйткәне дингә каршы икән, хатын иргә буйсына алмый, чөнки дингә каршы. Буйсына, тик кайчан дингә туры килә. Дингә туры килми икән, ул вакытта хатын ир гә буйсынмый, чөнки ир ул, кол, Аллаһның колы. Бу вакытта кол колга буйсынмый. Һәм дә инде ахырда, нәтиҗәдә, нәрсә әйтәбез? Һәм хатын, һәм ир ул бер-берсенә кием шикелле. Ничек без киемсез урамда йөри алмыйбыз? Безгә күңелгә тия. Мөселманнарны әйтәм, без шулай ук ир дә өйләнмәгән кеше булса, киемсез шикелле. Хатын ул ирнең киеме, ә ир ул хатынның киеме. Шуның өчен бер-берсен яратып сөеп яшәсеннәр.